To jest kwestia, że wchodzi coraz szybciej sztuczna inteligencja. Elektronika oducza nas posiadania potrzeby samodzielnego namysłu i decydowania. My często mylimy wzrost gospodarczy z rozwojem społeczno-gospodarczym. Afryka potrzebuje partnerstwa